узундукту кыскартууну лоренцтин моделинде көрөлү экранда кыймылсыз шар шарда турган байкоочу жана лабораторияда турган байкоочунун көз карашы боюнча шар бирдей шар кыймылга келүүдө эйнштейндин цитатасын келтирели игрик жана зе токторунда бул убакытта шардын өлчөмү өзгөргөн жок X огунда болсо шардын ылдамдыгы көбөйсө өлчөмү тезден кичирейүүдө эгерде жарыктын ылдамдыгына нерсенин ылдамдыгы теңелсе анда объект ичкерип жалпак фигурага айланат шарда турган байкоочунун көз карашы боюнча объект формасын сактайт ал эми лабораторияда турган байкоочунун көз карашы боюнча объект ичкерет мындай өзгөрүү нерсенин ылдамдыгы жарыктын ылдамдыгына теңелгенде байкалат